ぱい笑顔いっぱい感謝いっぱい一生懸命踊ります皆様もぜひ新しいエムズのカラーを感じてくださいそれではエムズ本日のラスト演舞「ムジカ」踊ります 많아요 나를 Hare